خدا جان دلم تنگه ای خدا جان دلم تنگه دل یاره مثل سنگه دل یاره مثل سنگه جانو بیا ای من بیا شمو بیا ای من بیا دل بر بمردم از فراغت مسلای دل دیوان من ای خدا جان دلم تنگه دل یاره مثل سنگه ای خدا جان دلم تنگه مثل سنگه لبی سر چشم رفت و ناله کردم نظر بر غم جانا نکردم نظر کردم ندیدم یار خود را گریبان تا ما پاره کردم ای خدا جان دلم تنگه دل یاره مثل سنگه ای خدا جان دلم تنگه دل یاره مثل سنگه دل یاره خواهیم خواستگار زلیخا خواستگار سلیخا سلیخا دل برا میاره که دل جان است تو چو زیبا جان است تو چو زیبا چک چک صدایش کنم خب خب نگاهش کنم شب که به جان من فدایش کنم وفای در مقابل نموده به وفای در مقابل دلم شب را بخواست کاری پاسوگار زلیخا پاسوگار زلیخا زلیخا دل برا میاره که دل خواه جان است تو چو زیبا جان است تو چو زیبا خب خب نگاهش کنم چوک چوک صداش کنم شب کی بدیدن آمد جان من فدایش کنم جگر کباب از در بدرین نستی که آمد خناز از نو تو سره نزدیک ید آمد خناز از تو سره لیلا لیلا نستد پرواب ما شمر تنوشی دریا دریا لیلا لیلا نستد پرواب ما شمر تنوشی دریا دریا بر صورت چین آوی خوتن لال یمن رازقین تو زبی زمیرش که قمر صورت چین آوی خوتن لال یمن رازقین ای لیلا لیلا نیستد پروا ما شمر تنرو جیز دریا دریایی بیستم از زار میرم سوتی از زار میرم دیدن یار میرم به قرار میرم دیدن یار میرم писта, як писарак нишаста, тани дарахт писта, як писарак нишаста, ханди данош мара, писта балав шикаста, ханди данош мара, писта балав шикаста, писта масор мера. خمشان در دل را ای بس بگو کدام دل بر ای بس بگو کدام طلبی بگیر گفت نیست سر می طلبی بگیر گفت نیست یک شب مرمت بخانه ما یک شب جانکم مزار شب نیست ای رفتا بقر مانده درا شام گل لب گل و قامت گل و خندام گل جمله گل آغاز کنن شام گل ساقی ما گل جان گل شیشه گل ساقی ما گل جان گل لب گل آمد گل غندام گل جمله گل آغاز گل جان گل جمله گل آغاز گل جان گل نگرده بی خیال خام گل لب گل و قامت گل و غنگام گل جمله گل آواز کنن جان گل جمله گل آواز کنن جان گل